Я наливаю свой бокал до краев Мама криминал, повода скучать не даю Еще не устал, сам себе танцую и пою Никого не надо, хочешь быть ближе, делай так Как я сказал, запомни одно правило Никаких правил меня не остановить Можешь наблюдать, внутри пожар Уже ничего не исправить Дай мне шума, дай, покажи, как можешь зажигать Дай мне шума, дай, в этой тишине Подойди поближе, подойди поближе ко мне Дай мне шума, дай На танцполе нету мест Не стесняйся, подойди ко мне Дай мне шума, дай Яркий свет софитов слепит мне глаза Говори сейчас, если тебе есть еще что сказать не жми на тормоза, танцуй в середине зала Дай мне шума, дай, покажи всем, как делать надо Бригада скорой дежурит рядом со мной Свое дело делает на сто процентов алкоголь